የሀገሪቷ እጣ ፈንታ በእኛ እጅ ነው ያለው። ጨርሻለሁ። ግን የመጨረሻ መልእክቴ This is our responsibility now. Yes, it is our time. ኦሮሞን በሚመለከት እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኦሮሞ የተረኛነት ስሜት የለውም። ተራው የኛ ነው። ተራው የኛ ነው፣ ዘመን የኛ ነው ሳይሆን ዘመን ለሁላችን መጣ። ሁላችን በእኩል ለዘመናት አብረን እንኖራለን ነው ሀሳቡ። ሌላው ሰሞኑን አሁን በ social media የሚዘዋወር ካርታ አለ። እሱን አይተው የሚባሉ ነገሮችን ሳታነባቸው አቀኑ። social media የጀዋር አላማው ኦሮሚያን ማስገንጠል ነው። ያ ካርታ የተሰራው ሆን ተብሎ ነገ ኦሮሚያን ለማስገንጠል ታስቦ የተሰራ ካርታ ነው ነው እኔ ኦሮሚያ መገንጠል ብፈልግ ኖሮማ ከለከለኛ ኩዳብዳኔ ፎርማን ዜጎ ምንድነው ሰው የሚያምን ሰው ይቃዣል እኮ ኢህአዴግን እኮ ሆነ ብለን እኮ ነው የተው በቦታው አዲስ አበባን በቀለቡት ውስጥ አድርገን በ24 hour መቆጣጠር የሚያስችል አቅም ነበረን። ብንፈልግ ኖሮ ኦሮሚያ መገንጠል ብንፈልግ ኖሮ ኖበዲ ኩዳ ፕሪቨንት ዳስ ፎር ማንዝ አጎ አሁንም ከፈለገን nobody can prevent us ይሄንን መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ያውቃሉ። በርካታ ሰዎች የመገንጠል ጉዳይ ያነሳሉ። ለኢትዮጵያውያን ማረጋገጥ የምፈልገው የኢትዮጵያ አንድ አካል የአንድ ዛፍ አንድ ቅጠል አይደለም። እንደው ዝም ብሎ የሚረግፍ ሀገር አይደለም። እኛ ስለፈለግን የምንጠብቀው ስላልፈለግን የሚፈርስ ሀገር አይደለም። ህዝቡ አንዱ በአንዱ ውስጥ ያለ ማህበራዊ ትስስር ያለው በዋዛ ፈዛዛ የሚበተን ሀገር አድርጎ ማሰብ ስህተት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ እንዳልነው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ሳይሆኑ እንዲሁ በዋዛ እንበተናለን ብሎ መጠበቅ ከንቱ ህልም ነው የሚሆነው። ሀገራችንን መጠበቅ፣ ማስፋት፣ ማሳደግ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው። ይህ ደግሞ እንዲሆን ጥላቻን፣ ክፉ ነገርን ከሚዘሩ ሰዎች መጠበቅ ያስፈልጋል።